I twamp the prairies and the plains, I twudge each weary mile. I'll twamp and twudge and twudge and twamp until I make my pile. Whoa, Susanna, don't you cry for me. I'm gonna dig up lots of gold before victory. Oh, da da da da da da da da da da da da da salut voisin Ah, bonjour I'm a wagon, wagon, wubba, wub, the wild and woolly wag all the things I haven't got, I white gold the best. Oh, it rained all night, today I wept, the weather is so dry. It was so warm, I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I'm gonna get me lots of gold, happy for victory. Good evening, friend. mon avis, il se passe des choses drôlement bizarres dans les parages. Eh, eh bien, j'ai vu une chose très bizarre là-dessous et je... Oh c'est un lapin. J'aime mieux ça. En effet, merci beaucoup. Non Ah, mais ce n'est pas un filon, moi aussi j'ai une dent en or. Espèce de petit canaille sentez là, monsieur le lapin. Je vous réserve un joli petit cadeau. la peine de rire. Je parie que parmi vous, il y en a qui portent des corsets. Cette fois, il a dépassé les bornes. Il va voir ce qu'il va voir. now, bury me now. I'm the long berry. Oh, dear, lay, when the wild coyote will howl on me. Oh, dear, lay. Dis donc, et j'aurais dû devenir chanteur La ta ta la ta ta ta Je suis venu jusqu'ici pour l'or, et je compte bien en trouver Oh Non Non Pas ça Pas ça Non, mais pas ça Je te tiens, t'as la peur Tu vas voir Vous n'avez pas le droit Ah ben, je vais me gêner, tiens J'ai réussi J'ai enfin trouvé une pépite <laughs> Il a enfin trouvé une pépite La polka des pourceaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, je vais avoir le grand plaisir de vous présenter notre interprétation d'un conte pour enfants très connu intitulé « Le grand méchant loup et les trois petits cochons ». Ceci sur une superbe musique de Johannes Brahms, Les danses hongroises. Quand notre histoire commence, les trois petits cochons bâtissent chacun leur petite maison respective. Je vais bâtir ma maison avec de la paille ma maison avec des bouts de bois. Je suis plus malade que ces Je vais bâtir ma maison en briques. de bouche.